ist ganz zentral. Also wenn man eben verhindern möchte, dass wie im Moment äh, ein Drittel aller Sozialausgaben in die Ausgabe der Sozialausgaben geht, also Menschen, die Sachbearbeiter sind und sagen, du kriegst was und du kriegst es nicht, dann muss es bedingungslos sein. Jede Bedingung, die daran geknüpft wird, ähm, verfälscht eigentlich den Grundgedanken der ja der ist, dass, dass das Geld nicht für Arbeit ist und nicht für etwas, was schon geleistet ist, sondern ein Zukunftskredit. Die Frage des Grundeinkommens ist nicht die nach dem Geld, nach dem Mehrgeld und der Finanzierung von dem Mehrgeld. Das ist eigentlich ein, wirklich ein, eine Sackgasse, sondern es ist die Frage, ist, es, ist, es, ist die Bedingungslosigkeit richtig? Wollen wir das? Will ich zu meinen Mitmenschen Bedingungen stellen, damit die für mich tätig sind? Oder <clears throat> will ich, dass die selber von sich aus tätig werden? Bedingungslos ist halt immer die Frage, für wen. Wenn das definiert ist und ist es insofern wichtig, dass es bedingungslos ist, weil man dann einen Rechtsanspruch darauf hat. Und zwar den Rechtsanspruch als Mensch. Und die Bedingungslosigkeit ist auch das ganz Neue an dieser Idee und stößt auch bei Traditionalisten in Herzfrequenzbereiche. Das ist um Gottes Willen. Was, wo kämen wir dahin, wenn jeder das kriegen würde? Wir kämen in einer anderen Gesellschaft an. Ja, das Wort bedingungslos ist ja auch irgendwie so ein Zauberwort. Ne? Also wir träumen als Mensch von bedingungslosem naja, dass man einfach bedingungslos geliebt wird, dass Kinder auf die Welt kommen und die Eltern äh, das Kind so annehmen, wie es eben auf die Welt kommt. Ne? Das ist so der absolute Traum, wenn das ein Kind äh, äh, erfahren kann. Ne? Und das, das stärkt, also ich sehe das ja selber an meinen Kindern, die ich da betreue, wenn die da wirklich gewollt sind und ein gutes Umfeld haben, das stärkt die so unglaublich. Die werden dann so tough und, und, und kreativ. Das ist doch genau das Gleiche, was das Grundeinkommen auslöst in meinen Augen.